اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے صدر محترم و حاضرین محتشم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح آسمان سیاست ہند کا وہ روشن ستارہ ہے جو بڑے صغیر پر بہتر سال تک تلو رہا جس کی روشن کرنیں آج بھی پاکستان کی صورت میں اس عالم کو منور کر رہی ہیں سترے گرامے مرتبت اور سامعین باتمکین کسے معلوم تھا کہ کاٹیا وار کے رہنے والے چمرے کے متوس درجہ کے تاجر پونجا جنا کے ہاں پیدا ہونے والا یہ نحیف و نظار بچہ بڑا ہو کر اسلامیان ہند کا نجات دہندہ اور ان کا غمخوار بنے گا وہ اپنی ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالے گا اور اسے ساحل مراد تک لے آئے گا یہ معصوم بچہ بڑا ہو کر ان ظالموں اور لٹیروں کا محاسبہ کرے گا جو گزشتہ دو صدیوں سے اسلام کے نام لیواؤں کو اپنے ظلم اور ناانصافی کی چکی میں پیس رہا ہے اصحاب بصیرت محمد علی جو بعد میں جنا کہلائے اور پھر اسلامیان ہند کے کروڑوں مسلمانوں کے قائد اعظم بنے ان میں سیاسی رجحان تو لندن میں زمانہ طالب علمی کے دوران ہی پیدا ہو گیا تھا مگر ہندوستان آ کر ایسے اقتصادی اور مالی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑا کہ سیاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے مگر جب حالات ذرا سازگار ہوئے مالی دشواریوں کا بوجھ کم ہوا اور نسبتاً سکون آرام میسر آیا تو آپ کا دبا ہوا جذبہ ابھرا اور رفتہ رفتہ جنان سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں روشنی بن کر گزرنا چاہیے صدر ذی وقار اور محترم حاضرین یہ دور اندھیروں کا دور تھا روشنی کی کرن کہیں بھی نہ تھی مسلمان سامراجی طاقتوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے آزادی کا سویرا ابھی بہت دور تھا نوجوان بیرسٹر محمد علی جنا جسے دنیا قائد اعظم کے نام سے جانتی ہے اب بمبئی کا یہ نوجوان بیریسٹر جہاں عدالت کے کمرہ میں اپنی فصاحت بیان اور طاقت للی سان کے جوہر دکھاتا ہے وہاں کانگرس کے سٹیج پر ایک بلند حتیب اور پر مغز مدبر ایک شولہ سکال مقرر اور ایک بے باگ سیاستدان کی حیثیت سے اس کے جوہر کھلنے لگے وہ کانگرس کے پلیٹ فارم پر شیر کی طرح گرجتا اور بلبل کی طرح چمکتا اس کے زور کلام کی دھوم مچ گئی اس کے دلائل کے آگے بڑے بروں نے سر تسلیم ہم کر دیا کی شب میں ہونٹ سینے سے کی شب میں ہونٹ سینے سے مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے صدر علی منصب و باتم کی حاضری یہ نوجوان اپنے اندر عزم و حوصلہ رکھتا تھا وہ خوف کی اس تاریخ شب میں ہونٹ سینے سے مرنا بہتر سمجھتا تھا وہ جب گرستہ تو لوگ دم سادے ہی سے سنتے دھواں دھار تقریریں کرتا مارکت العرا تجاویز پیش کرتا اس کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی میں ساتھ بسات اور لمحہ بلمحہ اضافہ جاری رہا صدر گرامی مرتبت اب جنا کی محبوب شخصیت عوام میں روشناس ہونے لگی وہ انیس سو آٹھ میں سپریم امپیریل کانسل میں بلا مقابلہ ممبر منتخب ہو گئے کر دیا ہے سامنے اب جسم کی دیوار کو کر دیا ہے سامنے اب جسم کی دیوار کو آندھیاں رہ جائیں گی یا گھونسلہ رہ جائے گا صدر محفل و ارباب فکر و دانش مسز روجنی نائیڈو نے مسٹر جناح کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا ہے قائد اعظم نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور کانگریس کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی ملک کی خدمات کا آغاز کیا پھر مسلم لیگ کی رکنیت قبول کی اور اس بات کو محسوس کر لیا کہ یہ ملک اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا جب تک ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوشدلانہ دلانہ اور مخلصانہ تعاون اور مفاہمت نہ ہو جب تک ان دو بڑی اقوام میں علیحدگی رہے گی اس وقت تک غلامی کی زنجیریں بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی محترم صدر اور سامعین و حاضرین گرام قائد اعظم ایک پختہ مزاج بے حد محنتی اور دانشمند انسان تھے آپ زندگی میں بڑے بڑے واقعات حادثات اور مشکلات سے دوچار ہوئے مگر آپ نے اپنے فطری صلاحیتوں سے ہر مشکل کو سر کر لیا ہنے دل دے کے نکھاریں گے روخ برگے گلاب ہونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے جناب صدر جی وقار ایسا لیڈر جو باصول ہو عظیم مقصد اور نصب کے لیے کسی بھی سودا بازی اور مفاہمت گوارہ نہ کرتا ہو جس کا دل قوم کے درد سے لبریز ہو جو قوم کی نفسیات سے باہبر ہو اسی کے لیے کہا گیا ہے نگاہ بلند سہن دل نواز جام پور سوز نگاہ بلند سہن دل نواز پر سوز یہی رکھتے سفر ہے میرے کارواں کے لیے ہمارے قائد اعظم کو خدائے عظیم نے قائدانہ صلاحیتیں رہنما کی صفات بلا کی ذہانت حد درجہ محنتی باصول ایماندار غیر جذباتی انداز کا حامل بنایا تھا آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی قوم آپ کے غیور شہری قابل فہر پاکستانی باہمت اصول پرست مسلمان بنے ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جناح ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جناح ملت ہے جس جاں ہے محمد علی جناح صدر محفل وقت کا تقاضا ہے کہ ہم حلوس دل سے اس بات کا عہد کریں کہ قائد اعظم جس قسم کا ملک اور قوم چاہتے تھے ہم اس نمونے کی قوم بن کر دکھائیں اور قائد اعظم جس قسم کے پاکستانی دیکھنا چاہتے تھے ہم عہد کریں کہ ہم ویسے پاکستانی بن کر دکھائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد قائد اعظم پائندہ باد شکریہ